水的，却呀，多么美丽的小小村庄。我看到淡淡飘动的云儿映在花衣上。我唱着妈妈唱着的歌谣，孤单守在枕边上。我哼着妈妈唱过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊，环绕着。山。 的天涯，追回那遥远古老时光，传颂着自由勇敢的鸟儿，一直不停唱。 上轻轻跳动的雪花，偶尔沾湿了我发梢，阳光下那么奇妙的想象人间。